Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün N11'den aldığım sese duyarlı led. Ona inceleyeceğiz ve kutu açılımını yapacağız. Ben şurada adresim gözükmesin diye kapattım. Şurada da firman listesini kapattım. Neden kapat derseniz bu kargonun bana gelmesi 2 hafta sürdü. Bir hafta şubede bekledi. 4 gün dağıtıma çıkacak diye dağıtımda diye gösterdiler ama dağıtıma çıkmadı. Neymiş? LED kontrol şeyi. Bu da adaptörümüz. Adaptörün kablosu iyi. İstediğim gibi uzanmış. İçinden kumandamız çıktı. Ses kontrolcü ve led kontrolcümüz çıktı. Şu lastiği de çıkaralım. Kumandamızı da şöyle çıkaralım. Ledimizin Markası Noas diye bir marka ama inceleme videosu vardı aldığım yerin. Orada böyle bir şey göstermedi adamın kendi markası gösteriyordu. Neyse şimdi bunları böyle ok yönleri birbirine gelecek şekilde takıyoruz. Şunu da şöyle alıyoruz. Prize takıyoruz. Hemen takıp geliyorum. Şunu da şuraya taktık. 10 düğmesini bastım. Şöyle kırmızıya aldım. Yeşil, mavi, beyaz ama tam bir beyaz değil böyle mavi bir tonu var. Zaten ledlerde hiçbir zaman tam renk beyaz olmaz mı? Bu da RGB her renkten. Bu da yavaş modu. Şimdi sese duyarlı birinci mod. Bunu da yaptıkça Sadece değiştiriyor ve konuştuğumda renk değiştiriyor. Ben bunu en çok şey için aldım. Bunun bas yani yüksek tonajlı sesleri, bas sesleri gibi seslere sönükken tepki vermesi. Onun için aldım. Bu da yanıp sönerken sürekli renk değiştirmesi anladığım kadarıyla. Bu da sabit bir renkte yanıyor. Öyle renk değiştiriyor. Şu benim istediğim mod sanırım en sonki. Aynen. Bu sönük haliyken ee, yüksek tonajlı yakından yani gürültülü bir ses, bas sesi gibi duyduğumda bir müzik açalım. Şimdi telif yememek için kısacık da olsa 10 saniye de olsa bir ekstrem bas şarkı açacağım. Hadi şimdi bunu bir de ben yapıştırayım duvara. Sonra bilgisayardan müzik açalım. Öyle bir de deneyelim. Nasıl oldu? Evet şimdi duvara leti ben yarısını döşedim. Heyecana geldi. Yarısı değildi. Bir çeyreğini döşedim. Geriye kalanını da beraber döşeyelim. Şimdi en nefret ettiğim yer doğru. Şimdi kamera ledi döşedik fakat yanlış hesaplamışım. Şöyle çok aşağı indirmişim. Bu da tam monitörün hizasında bitti. Ama güzel. Prize takalım deneyelim. İşte şurada göründüğü gibi ben çizgiyi tam orada bitirmişim. Evet evet. Pavyon mu oldu burada? Gördüğünüz gibi kapıyı bile ne kapatmama, şu anki konuşmama, arada resmen 1,5-2 metre var. 1,5-2 metre olmasına rağmen sesimi hala buradan alıyor ve ona göre tepki veriyor. Evet ledlerimizi gördüğünüz gibi şu an bile buradan ses alıyor. Kontrol tam şurada kasanın arkasında. Arada baya bir mesafe var. 2 metreden geç 2 metreye geçkin. Buradan bilene alıyor. İnceleme videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Thank you.